सुमित्रा ताई की इंदौर लोकसभा सीट की चाबी शंकर ललवानी को मिल गई है जी हाँ शंकर ललवानी ऐसे भाग्यशाली उम्मीदवार साबित हुए हैं जिन्होंने आठ बार की विरासत को अपने खाते में ले लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें ताई से ज़्यादा मत प्राप्त हुए हैं वे साढ़े चार लाख से भी अधिक मतों से आगे चल रहे हैं और अभी मतों की गिनती का काम जारी है कुल मिलाकर सुमित्रा महाजन ने यह घोषणा की थी कि उनकी चाबी वे किसी योग्य अधिकारी को योग्य उत्तराधिकारी को ही सौंपेंगी इस अर्थ में शंकर लवलवानी उनके योग्य उत्तराधिकारी साबित हुए हैं और उन्होंने कांग्रेस के पंकज संघवी को लगभग पराजय दे दी है कुल मिलाकर